बॉलीवुड में आखिर ऐसा क्यों होता है कि अभिनेता और अभिनेत्रियां चेक बाउंस कर देते हैं जी हाँ वे चेक तो देते हैं लेकिन उनके बैंकों में राशि नहीं होती और यही वजह है कि उनके चेक बाउंस हो जाते हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कोयना मित्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ उन्होंने एक तीन लाख रुपए का चेक दिया जो बाउंस हो गया कोयना ने यह चेक पूनम शेट्टी नामक एक मॉडल को दिया था और बताया जाता है कि पूनम शेट्टी से उन्होंने तेईस लाख रुपए उधार लिए थे इसी की अवज में पैसे चुकाने के लिए तीन लाख रुपए का चेक उन्होंने दिया था जो बाउंस हो गया इसके बाद पूनम ने कोयना के ऊपर पुलिस में